com 800, né? Com esse tipo mais. Ele subia ele no mesmo lugar. Desceu com é um barquinho, cara. Você tem noção, pô, deu 40. Loucura, fazer aquilo lá. Jets é, que por si só já sai da água pra caralho, esse Olha a gaiada. Caiu. <laughs> Segura esse jeito, tanga frouxa.